чил Если все вокруг молчит, только музыка Но она у нас внутри, мы как светлячки Если это сон, то пускай в нем будет сон Время как песок, ловим счастье кто где смог Опиши песок, что такое это